Друзья, а, хотел бы передать слово Максу Гудберду. А, Макс а, – советник Аэролаб, человек, с которым мы ведем много интересных дискуссий, он рассказывает много исторических вещей, связанных с НГО, и пытается зачастую повлиять на наш, наш взгляд на этот вопрос. И поэтому у нас будет еще панельная дискуссия сразу же после лекции Макса. А теперь, Макс, вам слово. Спасибо большое. Я чуть-чуть шире поставил себе задачу там рассказать, как, э, чем объявлено в программе. Не потому, что я хочу вас всех толкать на SEO, Потому что, в принципе, мысль в том, что ICO характерно показывает не, не, некоторых чертей именно насыщенного там, доклада там, Сергея и очень насыщенных других докладов, по-моему. По прошедших в этом семинаре, э, которые очень характерны для, для революции, которую мы видим, наверное. Значит, несколько слов об себе. Я родом именно от Штутгарда. И эм, работаю здесь, там, в России уже больше 20 лет. У меня в своем профессиональном э, жизни э, э были, по-моему, три такие там просто провальные времена. Первая была объединение Германии, вторая была э, то, что произошло в, э, в России в 90-х годах. Третья была вот и бабл, так называемый, который уже, уже оценивает своим названием бабл, что это неуспешно было. И треть, э, четвертый, мне кажется, сегодня тот блокчейн-революшн, который мы видим – всегда э, то, что происходит, э, начинается тем, что нам говорят, в нашей дискуссии тоже это прозвучало, вы динозавры, юристы, вы ничего не понимаете, мы это все сделаем по-другому, у нас новые жизни. И всегда э, мы, юристы, там типа сидим и говорим, что говорит, почему говорит, это типа там чуть-чуть не может быть. И всегда, я бы сказал, обе праве. Э, в одном юридическое, скажем, общество, значит, где мы находимся, налогообложение регулятор, он продолжит бить. Э, всегда в то же самое время в таких провальных ситуациях меняется э, очень построение, значит, тех потребностей, которые мы как юристы должны учти, когда там советуем. И поэтому наша задача всегда очень, э, скажем, внимательно э, для себя там, слушать и сделать своих выводов э, относительно того, что правильно, неправильно. И, честно говоря, вот этот доклад, который я сделал, я работал на него там после того, что мы встретились здесь в июне, там, просто своих мыслей написал и так далее, и так далее. В итоге эм, эта конференция, уже понимаю, что надо было бы его переделать частично, э, э, и улучшить частично, потому что просто картины не так получили частично, потому что не, отраз, э, не от, отразил бы именно тех моментов, которые прозвучали здесь. Но в то же самое время, надеюсь, на и панельной дискуссии будем вот представлять то, что, того, что сделаю. Буду начинать с каким-то вопросом, э, э, скажем, развития криптовалют. Почему, мне кажется, кардинально? Это кардинально, мне кажется, не только из-за того, что э, вот появился вот этот инструмент ICO, но потому что криптовалюта э, содержит какое-то свойство, которое я понял, когда переработал вот основные тезисы, white paper, там, там для себя осмыслял Aerolab. Э, и эм, тоже слышав разговоров, очень интересно, когда Сергей, например, переходит очень плавно от использования дронов на фьючерс, на производный инструмент, на каких-то вещей, которые совершенно с точки зрения юриста, это кульминация сложности. Когда говоришь с юристом, типично, а, вы занимаетесь а, сложно, сложно, да, как-то непонятно, да. Почему это типично? Потому что токен сам по себе позволяет унификация. Но до унификации, что должен произойти, это как-то уравнение на каком-то месте. На фьючерс, например, относительно будущее время, относительно контрагента, относительно вероятность того, что там будет кардинальные изменения до того, что использовать вот этот фьючерс в какое-то время. Я э, для себе э, попробовал, э, здесь там тоже маленькая ошибка, это там вот этих там связей описать э, относительно двух примеров, это там, в которых я там участвовал, можно было там других там добавить, да, что такое вот эти типа связи э, на примере миссии Визбросов, это верификатор – это юрид, качество юридического заключения, э, заключения. Например, значит, если идешь на отрасли выбросов э, парникового газа, там вопрос, как обозначить так называемого источника э, уменьшения выбросов или источника выбросов. Очень хороший пример – это Э, когда смотришь на, на вибросов, одна, один из самых больших э, вибросов, эм, источников вибросов, это, это сообщение. Да? Машина, которая идет, она выбрасывает очень много. Но сам владелец машин не мог, может быть источник э, выбросов от точки зрения права, потому что он действовать на этом фоне не будет. Возможно, это должен быть Э, а, муниципалитет, потому что муниципалитет может влиять на, на сообщение, может на, на дорогодвижение влиять. Но это в сменном масштабе не определено. Как будет тогда определяться в реальности? В юридическом заключении, который говорит, это, наверное, самый быстрый источник э, э, этих выбросов, и как будут уравнять разных, там, будут уравняться разных э, юридических компаниях, конечно, по идее это мог бы быть юридическое сообщество. По мощности программы это тоже мог бы быть юридическое сообщество, но как это там тогда в начальном организовать и как построить программу таким образом, что действительно только юридическое сообщество утверждало качество юристов и не один конкурент – некачественное заключение другого конкурента утверждал, э, это именно проблема, которую, мне кажется, перестоит решать. Относительно эм, э, э, вот это там, у меня путался там, близк передачи единиц, это в принципе для, для э, э, уменьшения выбросов. Эм, по э, производству, это, наверное, логистика производства, это там контрагент, который производит, может быть, в будущем чего-то, там, и может, может быть, у него банкротство, тогда результат производства передавать не сможет. Это определенный риск, который можно квантифицировать. Конечно, возможно его наилучшим образом квантифицировать через эм, блокчейна, но основной тезис здесь, э, значит, что мы стоим в начале, начале квантификации, в начале взаимодействия. То, что вы сделаете до сих пор, по-моему, это наложение технических предусловий для э, такого взаимодействия. То, что надо будет развивать в дальнейшем, это как это углублять на разных типов рисков, на разных типов оценок, на разных типов и унификация. Что, мне кажется, эм, здесь э, тоже слайд, который мне не очень получилось, поэтому будет на основной тезис сказан. Мне кажется, очень важно Эм, себе представляют, как будет взаимодействие между теми, которые дают деньги, э, эм, развивать, в, скажем, дальнейших этапов. Один модель, конечно, это тот, о котором Сергей говорил и при э, своем докладе, и по этом дискуссии, которая у нас был, в котором просто инвестор дает пожертвование. Наверное, вот это пожертвование не без какого-то цели. Он дает пожертвование, например, на развитие Айра – и, например, он будет верить, что те люди, которые этим развитием следуют, которые там перераспределяют э, средства, которые дают грантов, это делают наилучшим образом. Наилучшим образом развивает вот это пожертвование. Но объективизировать вот такого там э, взаимодействия очень сложно. В конечном итоге будет это зависеть от голосования, которое было описано Сергеем конечном итоге, что получится? Это очень зеркально э, того, что получилось в венчурном инвестиции. В начале, в принципе, без проблем, потому что это группа людей, которые друг друга нашли, друг друга понимают и там действуют, они реагируют гибко на условиях. Когда появится другое, любое другое, это начинается объектизирован. Например, значит, мы будем развивать вот такого типа программа тогда непонятно, не должны будем это э, развивать, во-первых, а, из-за технических а, новелл или, во-вторых, возможно, из-за маркетинга должны ссылаться на конференции или должны будем привлекать людей, которые расскажут, тогда ответ на это. Но если люди просто расскажут, тогда непонятно, на чем говорят, потому что они не профессионалы, они просто маркетинологи. Э, соответственно, не могут ничего правильного сказать. И то, что произошло сейчас, это, в принципе, надо было объединять. Чем мощнее будет группа, тем больше, мне кажется, э, риск того, что сейчас произошло при, при биткоине. Да? И потом, что я понимаю, при биткоине это э, произошло из совершенно понятных и предсказуемых причин. Это э, в этом случае, видимо, был block size limit, это э, скорость там, работы, а там другой э, возможный, типа типичный момент конфликта, это как оплачивается расходов, например, за электроэнергию, которая требует эм, э, система третий типичный параметр э, типичный повод для разглашения – это параметр деятельности. Значит, по идее, если успешно проект, ты хочешь расширять, твой, твой фундамент будет лучшим. Как определять, что это возможность э, расширения будет? Потом, что я понимаю, как правило, когда размещаешь криптовалют, ты даешь инвесторам в определенном степени, как это сформулировано в протоколе в смарт-контракте, взаимодействовать э, и, и менять повод, менять там предмет, менять тоже там порядок согласования, и тогда у тебя возникает проблема или там опасность в том, что часть инвесторов говорит, я недоволен, я просто ухожу, я сделаю это другая компания. Мне кажется, правильно за мысль, которую я слышал, что если компания есть хорошие доли в рынке, при разделении компании для каждого компания чуть-чуть добавляется э, э стоимость. Но если у компании плохой доли в рынке, если она третья, четвертая в рынке, в котором только нужно два, тогда она потеряет, потому что обе, обе новые компании потеряют, потому что и инвесторы, и рынок понимают, что это компания, которая будет исчезать в дальнейшем. Несколько вещей я попробовал листать себе здесь, просто там, условно говоря, это то, тоже не больше, чем здравый мысль в рыночной динамике, которая у тебя новаторство, новаторство очень большая, вначале будут за новаторство очень много денег платить, потому что все понимают, что это хорошая цена, хороший, там, хороший предмет, за это там побыстрее будем э, что-то платить, э, что, что э, позволяет нам развивать технологии. Как больше падает новаторство, тем больше падает цену. И она при том падает быстрее, чем новаторство, потому что когда-то инвесторы будут понимать, это не прорывная технология, это что-то там чуть-чуть по, побольше. В то же самое время в развитии эм, продукта потребность капитала, по идее, увеличится, потому что чем меньше новаторства э, у тебя есть, тем больше у тебя необходимо средства для того, чтобы эм, двигать свой продукт, тоже, по идее, падает, это там из, из э, бывшем экономики, но мне кажется, будет также в экономике э, э, блокчейна падает число организаций. Есть людей в начале, которые говорят, у меня прекрасный продукт, и эм, поэтому я буду выиграть в рынке, э, потом появится и другой, появится и третий, и тогда все там будет соревновать, и они будут э, постараются быть э, э, первыми. В конечном итоге остается там меньше. Почему, мне кажется, просто себе э, представить вот таких там... Эм, конечно, не научных, но просто общих, э, отвечающихся на здравый смысл схем, потому что, мне кажется, правильно себе представлять, где мы, наверное, мы находимся сейчас, вот э, уровень новаторства большой, цены высокие, и поэтому надо использовать этот момент для того, чтобы правильно действовать. Сейчас подхожу э, к, скажем, такому более... Э, уже негативном примере, значит, это вопрос регулирования. Э, мы с вами понимаем, что э, регулятор э, не быстрый, но тоже не полностью слепе, значит, как будет развиваться регулирование. Эм, он будет когда-то регулировать, и он будет, наверное, регулировать. Это мой основной тезис, следуя эм, типичных для регулятора видов регулирования. Основной тезис здесь, который отличается от того, что там говорят сегодня государственные органы России, это что когда-то будет регулироваться там криптовалюта как ценная бумага. Я э, понимаю, что там, если был бы здесь юрист, он сразу сказал, но это совершенно не ценное, это не, не, ничего бумажного нет, это совершенно по-другому, и, там, и так далее, и так далее. Мне кажется, там регулятор будет подходить к этому просто из-за простоту. торговли токенов, она похожа на торговые акции, например, и себе представить, как налоговый агент будет э, описать итог э, торговли, себе можно просто представить. При этом в случае ICO это интересно, то что, то, что мы видим уже сейчас, что международный э, инвестор э, международный, в международном уровне есть э, регуляторы там, в Сингапуре и в США, которые это, э, вот такого подхода к регулированию применяют к эмиссию. Э, в дальнейшем, наверное, будет вопрос по дополнительным эмиссиям. И то, что сами болезненно, значит, скоро-скоро будет по налогообложению. Я так понимаю, что здесь в России сейчас э, хотят как товар регулировать, и там есть замыслы. Мне кажется, э, скоро-скоро э, будет по-другому. Да? И надо для себя помнить, что сегодня а, регулятор не очень понимает, что там происходит в мире эфира, но в принципе регулятор будет очень просто к этому подойти. Человек находится здесь, он облагается налогом здесь, да, пусть плати. И чем меньше ты сказал, тем меньше ты думал от того, что будет платежом, тем меньше ты будешь расходов, которые ты нес. Например, платежа за криптовалют вычесть от того, что налогу, налоговые органы будут хотеть когда-то. Вот эм, мне кажется, взгляд в далеким будущем, значит, и это действительно далекий будущее, эм, это в конечном итоге будет очень значит, э, опасна та ситуация или будет э, для регулятора замысел регулировать вообще торговля токенов как биржевая торговля. Почему это как биржевая торговля? Потому что биржевая торговля, по идее, это какой-то, например, товар, который за валют стран продается. Значит, по идее, сегодня нет, э, не распространяется эм, регулирование как биржи к токенов. Но для регулятора это, э, наверное, вообще там понимать разницу между э, токенов и, и биржи сложно. И для регуляторов тоже просто, значит, ты можешь видеть в каком-то э, экране, в каком-то, э, скажем, биржевом площадке какую-то там цифру. И этот факт, что эта цифра видна, с точки зрения регулятора, это повод для манипуляции. Значит, регулятор для регулятора тогда будет замысел о том, что, или и, там, тенденция о том, что регулятор будет говорить, любая формирование цен будет регулироваться как, как эм, ценная бумага. Эм, конечно, э, значит, себе можно представить, что э, ответ систем размещения токенов – это просто мы виртуальные, мы нигде, мы не находимся нигде. Что тогда будет? Э, регулятор, если нет поддержки какого-то регулятора, который там говорит, «А это мой, мое регулирование, вы, пожалуйста, признаете это в обычном режиме – Дам уже конкретный пример. Если швейцарский регулятор говорит, я это не признаю биржем, и вы, пожалуйста, европейский регулятор, имейте в виду, что я тоже не часто, но близко к вам. Тогда у вас какая-то защита. Если гибралтский регулятор это говорит, там Европейский Союз говорит, гибралтский регулятор, что мне с гибралтским регулятором непонятно, кто это такой. Да? Если это говорит там типа, типа какой-то регулятор в, в каком-то острове, островы также там подход. Если, если Сингапур, наверное, с Китаем можно поговорить, но не с Европой. Да? Если какой-то регулятор говорит, это для меня понятно, это какой-то предмет, который я подыживаю, тогда у вас какая-то подушка. Если это не будет, будут просто подходить к человеку и говорить, вы там что-то там сделаете, мы это, вам это запрещаем, потому что вы участвуете в остановлении там, цен, и, соответственно, вы сделаете что-то, которое нам поймать по-другому нет. Соответственно, мы это вам запрещаем, потому что мы считаем это вредно. Поэтому, мне кажется, вот вопрос, который там был нам Сергея, мне кажется, очень важно, особенно имея, конечно, характеристика, скажем, платформе, которую вы хотите строить, насколько быстро это ведет к какому-то публичному пространству, целесообразно тесно работать с регулятором, и э, Вибрат, как это юрисдикция, которая более-менее международно виб, э, признана. Э, мне кажется, э, тоже там вещи от точки зрения динозавров. Значит, первый, который ты сделал, или вот там, опыта динозавров, первый, который ты сделал, когда ты смотрел стартапов э, в ИБОМ, то, значит, пожалуйста, скажите мне, где интеллектуальная собственность. В этом связи я часто, конечно, слушаю, там, а, у нас open source, значит, никому не должен принадлежать интеллектуальная собственность. Я бы просто и коротко сказал, это замысел. Почему это замысел? Потому что для продвижения интеллектуальной собственности необходимо средство. Значит, в принципе, надо привлечь команда, которая продвигал open source. Этот эта команда должна знать, что это именно она. Если разработчики через два года говорят нет, нет, это не вы, я буду менять команду. Вы, пожалуйста, другие занимайтесь. И при этом я хочу, чтобы занимались не за счет будущего прибыля, а, но занимались, пожалуйста, и те вещи не получили никакого будущего прибыля, Вы получаете ничего. Вы занимались три года, но до свидания. Конечно, несправедливо. И, конечно, на этом базе маркетинговать невозможно. Поэтому я считаю, что э, в дальнейшем очень важно, чтобы хотят сказать, организационно правовой структур как-то определят, потому что иначе все это мы летим когда-то, работаем на добросовестности, что неправильно. Работаем на того, что как-то получится, что неправильно, особенно потому что непонятно, какой част будет open source, какой част будет, тем не менее, за доходов и какой часть предназначен для того, чтобы поддерживать open source в дальнейшем, чтобы продвигать open source. Сейчас эм, эм, говорим о, скажем, необходимости иметь какой-то, продолжаем говорить о необходимости иметь хоть, какая, как, хоть какая-то кооперативная структура. В чем это очень просто сказано, и в чем там значение. Не только в том, чтобы вообще там понимать, как перевести деньги, будем э, на это обратно ходить, но если просто себе представлять налогообложение физлица – сравняя с налогообложением корпорации, намного проще, намного легче себе представлять, как планирует налогообложение криптовалют, если при исходим из того, что когда-то будет облагаться это действительно, налоговые органы будут обращать внимание, будут потребовать подоходный налог или налог от прибыли, намного проще будет э, э, вычесть э, э какая-то либо э, э, каких-то либо расходов от доходов, когда у тебя корпоративная эм, э, структура, конечно, очень большая угроза для криптовалют, что когда-то, если признают товаром, тогда торговля криптовалют, по идее, облагается индексом. И когда она облагается НДСом, и это физлицо облагается НДСом, тогда это смертельно, потому что на каждой там транзакции надо будет добавлять НДС вычест, НДС не получится. Значит, тогда, по идее, э, действительно надо, надо эм, корпоративная эм, структура. Сейчас вот глава, который, в принципе, отвечает просто э, более прямо на того, что там Сергей сказал, это переход на э, корпоративная структура. Я с большим уважением, с большим интересом слушал э, то, что там, в принципе, мне объяснял и Сергей, там, когда мы встретились раньше, э, в июне, и сейчас углублялся. Это то, что, в принципе, то, что происходит, это виртуальный мир, это что-то на, на базе эфириум и фирма, и какая-то там а, группа людей, корпоративное управление в каком-то время. А, это очень, очень хорошо сделано. Что это такое с точки зрения юриста? Это, по идее, товарищество без формирования юридического лица. И там подход к регулированию, значит, они, в принципе, когда подходят на это товарищество, они говорят, мы хотим, что действие было так, как это описано в фирме. Это, конечно, можно, таким образом можно работать, таким образом можно быть очень гибким, да, но это значит, как, э, мне кажется, там Сергей правильно сказал, что, в принципе, все эти там средства лежат на участников, они, у них там порядок распоряжения, там, э, э вещей, э, скажем, криптовалют, того, что получится, значит, вопрос тогда о том, как э, переходить по идее о перехода эм, есть э, э, двух частей. Во-первых, это перечисление деньги от вот такого там товарищества к организациям. Это, в принципе, вот это первый час, это больше механика. Ты можешь это заимствовать, ты можешь там, как правило, как-то внос в уставный капитал сделать, это ты можешь, мог бы э, давать грант некоммерческой организации. Значит, это означало бы, что от криптовалют, которые находятся в группе лиц, э, переходит вот это э, или криптовалюта сама, или эм, обмен к компанию. Мне кажется, по тому, что я слышу, и по тому, что там с коллегам тоже общаюсь, э, даже более сложно, это какие-то механически сделать. Потому что, я понимаю, банки в Швейцарии там сейчас ходят на того, чтобы понимать вообще, что это такое, как сделать KYC, значит, контроль против отмывания деньги. И как тогда открывать счет? Потому что я понимаю, что э, значит, э, банки, потому что слышат своих там, швейцарских коллег, а, еще не знает, как до конца регулировать вопрос, но подход будет такой. Значит, мы хотим понимать именно то, что Сергей сказал. Мы хотим понимать, как они взаимодействуют, как, от, откуда это. Мы хотим более-менее платформу понимать. Мы, возможно, сделаем каких то тестов на этой платформе, насколько она открыта для мошенничества. И мы хотим сведений от тех, которые там сидят на этом DAO которые там принимают решение, что они, они не жулики, что они там действительно занимаются. Мы хотим их история, наверное, это хотят э, в бумажном виде или в приличном беседе. Это, это надо в каждом случае э, э, э, уточнить и там опыт накапливать э, в развитии дела. Последнее, в принципе, большой пласт, это именно вопрос коммерческая или некоммерческая организация. У нас с Сергеем уже давно, давний разговор. Э, Мы, э, поэтому направление, мне, мне кажется, открыто говоря, что намного проще уже сразу думать о коммерческих организациях. Не потому, что я хочу вас толкнуть на коммерческую деятельность, и коммерческая организация может всегда сделать некоммерческий э, э проект. Даже коммерческая организация при большинстве, в большинстве стран, особенно западных стран, может легко дать дарение, значит, может дарить кому-то чего-то, особенно если это направлено на развитие какого-то проекта, значит, это можно вычесть от э, налог на прибыль. И, соответственно, это Просто больше вопрос к оформлению и договора, и э, бухучета, там гранта. Какая проблема с некоммерческими организациями? Если сущность, очень много типов некоммерческих организаций, и в Западе есть, и здесь, сущность это все, это то, что подлежит так называемым трастам. Когда говоришь в российском пространстве траста, всегда, как юрист, э, юристы всегда начинают спорить, что есть, есть якобы какой-то там траст по немецком праве, какой-то траст по американском праве, что это совершенно разные вещи. В реальности это совершенно не так. Есть двух типов траста э, или доверительное управление. Это одно договорное, и, и другая – это это форма, в котором ты поручаешь кому-то другому следовать какому-то цели, который ты сам следовать не сможет, можешь. Показательный пример из истории – это были война, войны в э, Европе там, в Среднем веке, которые на, просто шли там все рыцари на Иерусалиме и поняли для семейства, что это как-то не, непонятно, сколько э, возврат им, им позволено, и подарили или передали для маленьких, маленьких детей место опеки, их а, а, а, имущество э, кому-то с целью, чтобы это там обеспечить детей или жену и так далее, и так далее. Вот историческая родина. В чем сегодня эм, отличие или, или и для Конечно, в конечном итоге тот, который следует за исполнением конечного цели, это государство. Это или швейцарское, или немецкое, или там, как это еще, там государство, которое дает, обеспечивает тем, который дарит этим некоммерческим организациям деньги, надзор. Что это значит? Что у тебя, в принципе, двух возможностей. Или те это вот того, что ты описываешь, ты хочешь э, обеспечить или как-то описываешь там абстрактно. Тогда у тебя как, э, как бремя, как обязательство выполнять то, что ты абстрактно описал. Например, развитие системы аэра – Тогда, по идее, кто-то там приходит и говорит, и начинает контролировать. Это действительно там э, для, для системы аэро. Или это просто там бездельничество, или это был там обед, там, там ужин и так далее, и так далее. Это, конечно, само по себе еще можно обеспечить. Я знаю, что это было очень модно в эфирном, э, эфирном мире. Наверное, это в свое время оправдался э, э, я бы сказал, наверное, это свое время оправдался новаторство этой идеи. Но в то же самое время это, во-первых, ограничил действие, потому что если не доказал, что это э, проект, который этим занимался, э, э, годно для развития именно системы, где не мог это сделать. Во-вторых, не надо забывать о том, что некоммерческая организация всегда дороже, чем коммерческая. Почему? Потому что ты, по идее, платишь за этот типа надзора. Ты платишь в разных степенях, и в разных степенях прозрачности. Это именно вопрос э, к вопросу Сергея. Значит, объективных ответов в этом связи нету. Будут всегда юридические компании, которые говорят, мы вам все предоставим под ключ дешевле, чем все конкуренты. Как правило, эти юридические конкуренты действительно это сделают, но сделают вещи, которые тебе через 2-3 года не очень нравится, потому что ты не придумал, как это работает, и значит, ты будешь тогда увидеть, что, что это не, не так работает. Если выбрать между юрисдикцией, помнится очень такой там э, старый анекдот, я там э, Э, как ребенок жил в Бразилии, у нас инструктор по катанию на а, лошади был прекрасным, да, и он знал все. Это, типа, типа, я как мальчик пришел к нему и говорил, «Ну, вот э, ножки, там, как-то там, вот эти все французы, они, у них там просто там ситуация другая, они двигают по-другому, значит, что лучше, наш, бразильский, или там французский говорит инструктор, знаешь, это как священник. Есть один вот в э, ортодоксном церкви, есть другое в католическом, есть третье в реформированном. Они все чуть-чуть по-другому, но цель одинаковая. Значит, э, это, наверное, годен в рамках того, что они сделают, но объективно сказать, что лучше, э, сложно. Что я хочу с этим сказать? Это, в принципе, выбор. Значит, выбираешь, потому что тебе там больше нравится, более близко, значит, объективно выбирать между этими разными невозможно. И по идее, когда-то надо брать на себе э, просто э, э, решение, э, как сделать. Последняя э, маленькая ремарка от этого все. Значит, не надо недооценивать сложность, о чем говорим. Значит, часто э, э, вещей, которые вы слышите, это относительно, по-моему, новости от э, криптовалют, которые сейчас лишние, а не от того, что как облагается э, э, налог сама, сама криптовалюта. Надо вспомнить о том, что если у тебя, например, деньги в швейцарских франков 100 тысяч, они остаются 100 тысяч в начале года и в конец года. Криптовалюта колебается, э, в отношении швейцарских франков, тогда у швейцарского налогового органа, конечно, будет э, интерес к тому, чтобы вот прибыль, как прибыль считать и сразу облагать налог, при этом забивая о том, что в следующем году это мог бы быть убытков. Как можно вычесть прибыль против убытка? Что с этим говорю? Что это много гранная ситуация, и когда хочешь в основном заниматься техническим вещами, и не юридическим, лучше заранее подумать, что может произойти, чтобы ты в случае того, что происходит, меньше на это тратил время. Вот был, а, скажем, большом, маленький, э, большом там, э, галопом маленьких замечаний по всем по тем самыми важными вопросами, которые, мне кажется, могут возникнуть. Надеюсь, что э, получилось э, донести вот э, основной мысль о том, что мир динозавров не так отличается от мира, в котором вы находитесь, что надо, необходимо их приближать. Чем быстрее нам это получится, чем органичнее, тем успешнее мы все будем. Спасибо, Спасибо. Макс.